любимый рыбный паштет. Ароматный с креветками. Кстати, сделан на основе слегка адаптированного рецепта паштет рыбный закусочный, еще советского сборника рецептур рыбных изделий и консервов. Делается быстро, очень достойный, но долго хранить нельзя. Как делается, смотрим. Bye.